पीछे इतना पानी आ गया ना देखिए तो ये राम क्या हाल है अरे पानी ला मार के गिर जाएगा कहाँ जाएगा तुम लोग पीछे जा पीछे देखो पानी कितना दादा पिछले चलो भाई चल और मैं घूटेगा कैसे बचेगा हम नहीं सुनेंगे देखने चलो चलो चलो हम नहीं सुनेंगे अरे चलो बोलो हम नहीं सुनेंगे देखो ना तो वो लोग क्या हाल हो यार बच्चा लोग इतना छोटा छोटा बच्चा लोग अरे वहाँ तो सीखा वहाँ क्या ना क्या कर रहे हैं लोग Thank you. बहुत स्पीड में पानी तो। बहुत स्पीड बहुत उधर का उधर यहाँ पे उधर जाने से तो हो जाएगा उधर जाने से तो हो जाएगा क्या किया बताइए इससे पहले खाली करना चाहिए ना वो तो पुलिस में आई हाँ क्या हुआ सब किसी भी की बोर्ड दे